दिल को तस्कीने मिली रूह को आ चंचल गुल नबी फूट पड़े गुल में नबी फूट पड़े इस लता से मुझे दीद का पैगाम मिला इस लता से मुझे दीद का पैगाम मिला किसको मालूम के जन्नत क्या बताऊं दिल में जब से उठी दिल में जब से उठी रूह को राम जब मुझे शाह अरब का कोई पैगाम मिला राह तेबा में मजा फूल का काम

रूह को आराम मिला जब मुझे शाह अरब का कोई पैर